एफ पी एफ आपकी स्वागत व निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान कैमरा ट्रैप सर हमारा जो स्लो लेवल का सर्वे हो रहा है तो उस पर यूज़ हो रहा है एंड 4K रेजोल्यूशन का सर है तो have a look but it will be as clear during the night as it's right now so you can keep it at a distance sir it's very easy to use latest GPSs that are right now used all over the world sir, sir, this again the top and we can Son leopard के फॉर फर्स्ट टाइम फोटोग्राफ्स आए हैं हम्म। हमें पूरे से आए हैं सर और थाटवास के ऊपर से आए हैं और किश्तवाड़ में हमें सर एक ही फ्रेम में दो लेपर्ड सोन लेपर्ड हैं तो बहुत रेयर है हमने अब जो नया किया है वो हर क्लोजर में फोर्टी टू एग्रोस्ट्रोलॉजी विंग था हुआ फरवरी तक हो जाएगा उसकी बेसिक कंसल्टेशन होगी बेसिकली के पीपल्स के और उसके बाद सारी डिवाइड है उसके साथ हमने क्या किया एजुकेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया वाटर hmm. लेवल बढ़ जाएगा ये सर सारा कंप्लीट इसी से करेक्ट करेक्ट तो आपका वाटर लेवल बढ़ेगा प्लस सर हमने क्या किया ये जो sir intermediate channels one and two उसको शेप दे देंगे सर पिछली बार आप ही नहीं बताया हम रीड करते हैं रीड करते हैं इधर ही बैठ बैठ बर्ड्स बड़ी हैं कि छोटी हैं सर एक्चुअली सर ये तो फिर प्रोटेक्शन के लिए इनकी ये साइज है निशान राइट साइड में पड़ता है यहाँ पे दूसरा बुलर में क्या बुलर में सर ड्यूरिंग काफ़ी तो इसलिए जो है ड्यूरिंग अप्लाई बिटवीन बुलर अब ये डिपेंड कर सर उसके आसपास ही रहता है almost between eight and ten cost के साथ मिलके sir we are putting them दो transmitters wetland is roughly oval-shaped and is spread over an area of 13.54 square kilometers. It is a Ramsar site and an important bird area and a wildlife conservation birds during summers. Many of these species are found in much greater numbers for migratory birds during the winters. एशियाई काला रीच वादी कश्मीर में महफूज पनाह खाने वाले सरोबख्शी यानी ओमनी सालों से इनकी बूंदबाश के रंग ढंग बदले बदले से दिखाई दे रहे नहीं हो पाया इसलिए लास्ट वन में तो नहीं भी जो कायरो है वो तो इट्स मोर लाइक अस जो आम जनता आती है उसको वहाँ पे अपेक्षा